はい、こんばんは、シンガです。えー、とうとうですね、オリジナルグルーブシーケンサーアプリの GS01M をリリースすることができました。すでに手に入れられた方、どうもありがとうございます。えー、このアプリはですね、えー、誰でも簡単、初心者、超初心者向けグルーブボックスアプリでして、えー、とにかくね、音楽的な知識がなくても、 えー、テクノトラックが作れちゃうっていうアプリになります。で、今回は、えー、簡単なね、その作り方っていうのを解説しつつ、こういうアプリなんだよっていうのを紹介したいと思います。では、今ね、再生したのが事前に僕が、えー、GS01M で作ったものになります。えー、ではね、一回全部消しちゃいます。 トラックの消し方はディレートをしながら、えー、パートボタンをパートを選択していくだけ消したいパートなんで今ね、えー、6, と6パートぐらい使ってるんで全部消しちゃいきますディレートして1個ずつはいこれで消えたかなはい空になりましたでは打ち込んでいくんですけどもまずね えー、今までシンセサイザーだとかそういったものを触ったことがない方は、えー、まずパートを1を選びます。で次にサウンドのサウンドボタンを押して1を選びます。で、レックを押して一番最初に1番を押したらあとは自由に16回 この1から8の数字を選んで叩いてみてください。とりあえずやってみます。まず、1個目だけ1番を押してみます。あとは、もう適当でです。自由に。はい。これで、ループが完成しました。そんなアホなっていうことがあるかもしれないですけども、ちょっと えー、音がちっちゃいのでレベルを上げます。このレベルフェーダーを上に動かすとボリュームが上がります。では再生してみましょう。えー、おめでとうございます。これがあなたが作った初めてのテクノミュージックになります。えー、正直ね、これで えー、もうテクノなんですよ <laughs> って言っちゃうと、えー、あまりにもあれなんで、えー、再生しながらこのルーパーボタンを押して、え遊んでみましょう。再生、ルーパー、1から5まで点滅してるんで、これを自由に押して遊んでみます。まず1を押してみます。 えー、どうでしょうか？面白いと思いませんか？このルーパーっていうのは、えそれぞれね、1から5まで再生方法が変わる、え情報が、まあ、内蔵されてるというか。なので、その、タイミングタイミングで押した時に、例えば1番だったら、16回打ち込んだそのうちの1ステップを繰り返しますよ 2番だったらそっから2ステップを繰り返しますよ。で34と増えてって5だったら今再生しているものを逆から再生しますよっていうものになります。なので再生しながら押すと。 のように、えー再生パターンが変わってですね、曲に変化をつけることができます。次に、音をいじってみましょう。えースライダーの右2つ、アイソレーターって読むんですけども、このアイソレーターの2つの、えースライダーをタップしてみてください。 これはですね、えー、低音を削ったり、えー、高音を削ったりできる、まあ、ミキサーみたいなものですね。えー、それがこの2つのスライダーで操ることができます。これも再生しながら使うことで曲に変化をつけることができます。で、これを駆使すると、ほぼほぼ、えー、テクノでいうところのミニマルトラックっていうものが えー、これで完成です。っていうと、あまりにも浅すぎるので、えー、こっからね、応用編になります。えー、この GS01M は、えー、今、1番のパートに打ち込んだと思うんですけども、それを8個まで 8, 8パート重ねることができます。 なので、えー、パートの2番を選んで、レックを押して、今度も、今度はね、別に1番から始めなくてもいいんで、適当に、えー、1から8を16回叩いてみてください。はい。で、再生してみます。 今はですね、パート2が選ばれてて、サウンドの1が選ばれてるんで、前回のパート1もサウンドの1なんですよね。なんで、せっかくなんでパートの2はサウンドを切り替えてみましょう。じゃあサウンドの2にしてみます。サウンドの3にしてみます。 こういう風に再生しながらサウンドをどんどん切り替えて好みのサウンドバンクを選ぶこともできます。なので、えー、一回ね、打ち込んだ後も焦らず、後からサウンドを変えたり、えー、打ち込み直したとしても16回叩けば、打ち込み完了するんで、どんどんどんどんね、音を重ねて、えー、曲にね、表現をつけていくと、またね、 その遊ぶ幅も変わってくるんですよね。っていうのも、ここにミュートボタンっていうのがあります。それを駆使すると、 今みたいに、あの、ミュートで選んだパートの音が一時的に消すことができるんですね。これを使ってまた曲に表情をつけていきます。なので、えー、再生するときはこのミュートとルーパー、そしてこのアイソレーターのスライダー2つを使って、えー、自分好みにね、こう、ループをアレンジしながら再生して遊ぶっていう のが、まあ、GS01M の楽しみ方っていうことになります。 <clears throat> えー、こっからさらに応用編で GS01M はそれぞれのバンクに、えー、例えば1番だったら1番でパート1サウンド1 サウンド2サウンド3なんかね1番にはこうドンドンドンドンっていう、えー、俗に言うキックっていうものが大抵入ってるんですねなのでこれを利用するとですね一回全部消しますねえー、パート1を選んで レックをして、ドン、えー、3回無音を打ち込みます。はい。ドン、ドン、ドン。これで俗に言う四つ打ちっていうのが打ち込めたと思います。音を変えてみます。 えー、今度はパート2にサウンドを選んで、3。そうすると、こうね、ハイハットっぽい音も入ってるんですよ。なので、こういうのを選んで、レックをして、じゃあこれをもう、打ち込んじゃいます。そうすると、 これでキックとハイハットが打ち込まれましたので、今度はパート3に切り替えて、えー、サウンドの適当に5とか選んでみて、6と7を叩いてみてください。サウンドを切り替えてみても、これは、えっ、ー、と、6と7にはですね、ベースっぽい音が大体入ってます。なので、 これを駆使して打ち込んでいくとレックはい再生してみます音切り替えますはいここまで打ち込めたら次にパートの4を選びます えー、最後はですね、もう適当に打ち込んじゃいましょう。レックをして、はい。えー、サウンドをね、切り替えながら再生してみます。 かがですか結構ね、かっこいいミニマルトラックになったと思いませんかえー、本当にね、この GS01M は、えー、鍵盤弾けない人でも、えー、本当に音楽知識がない人でも、とにかく、えー、叩いて16回ボタンを押せば、えー、曲ができていくっていうアプリになります。なのでね、そのパートの選び、えー、サウンドの選び、 えー、あとはミュートとルーパーの使い方。このね、大きいボタン5つ、ここだけ、しっかりマスターしてもらえれば、えー、多分ね、頑張れば、結構かっこいい曲が作れると思います。では、今作ったトラックを使って演奏してみます。まずね、ミュートしちゃいましょう。音 Thank you. ね、ちょっと失敗しちゃいましたけども、えー、こんな感じで、えー、もう本当にね、えー、いとも簡単にこういったトラックが作れちゃうんです。なので、えー、暇な時にね、えー、スマホを取り出して、まあ、遊ぶもよし、えー、ちょっとね、その曲作りの、 もしね、あの、本当のシンセサイザーとか持ってる人とかで、曲作りのヒントに使ってもらうもよし、えー <clears throat> これをきっかけにシンセサイザー買ってみようかなって言って、えー、僕のね、YouTube を見漁るのもよし、の GS01M です。えー、まあ、フリー版 広告出ちゃいますけど、まずはフリー版で試してもらって、えー、もしね、よかったら有料版の方、えー、購入していただければなと思います。えー、ただね、フリー版でまずね、あの、一回使ってみて、もしかしたら、そのお手持ちのね、えー、なんて言うんですかね、スマホだとか、えー、パッドとかにね、 えー、不具合があっちゃうといけませんので、えー、まずはね、フリー版をダウンロードしてもらって、ちゃんと動くかどうか、えー、チェックしてもらってから、もしね、よかったら有料版の方購入していただけたらなと思います。では、ね、もしね、あのー、えー、人気がね、出たら、どんどんね、えー、 違う、こういった、えー、グルーブ、アプリ系なんかね、どんどん出していきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。ではまた。